ده اسمه ايه اسد الاسد ملك الغابه آه. ارفعه كده لفوق وريه لاصحابك مش قوي كده مش قوي كده ايوه آه. Look. ارفعه كده لفوق وريه لاصحابك اسمه ايه فهد فهد ايوه كده شاطر يا سونا عسول ارفعه لاصحابك كده خليهم يشوفوه ايوه على الجنب كده اعمله على الجنب كده ايوه شاطر يا ديناصور شاطر يا سونا شاطر برافو عليك انت جميل شاطر يا سونا اسمه ايه ديناصور صح يا سونا انت شاطر خالص يا سونا الفيل ابو زلومة شاطر يا سونا اسمه ايه تاني طب ارفع لفوق خلي اصحابك يشوفوه شاطر يا سونا